Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ini udah buka alumni cafe Di kantor pos nah, Berseberangan Samsat Banjarbaru Ya Nah ini kita udah buka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 Everything I let you